O noso proxecto é as plantas que sudan. Os materiais que precisamos son unha xarra, auga, unha bolsa de plástico, goma elástica e unha planta en maceta. O procedimiento é riega a planta abundantemente. Coloca a bolsa alrededor de la planta y a maceta. Coloca a goma alrededor de la planta. eh, xa veremos o que pasa nos vindeiros días. Sabías que a humidade do interior da bolsa provén da terra que a planta extrae. Este convírtese en vapor de auga e sale polas follas. Despois convírtese en auga e queda dentro da bolsa.